para poder abordar todo o eido eh, o motivo de, de, de traballo, estudo desta comisión que é a discapacidade que, como vostede mesmo tamén acaba de expoñer un eido que abrangue pois múltiples campos. En canto a accesibilidade universal é eh, fundamental o que dixo de non só ter en conta a accesibilidade física, senón todas esas barreiras que, que poidan aínda existir, nos o que propuxemos é que Xunta e FEGAMP colaboren activamente nesa nesa meta que aínda falta en tantos concellos, porque, claro, os concellos, sobre todo os pequenos, non teñen ás veces a capacidade técnica e, e de financiamento de poder levar a cabo todas estas actuacións. Logo, en canto a problemas, ia lle preguntar, pero xa me resposto unha <laughs> exposición, porque é evidente que o do financiamento é esencial, e nos por suposto, concordamos en ter en conta a dispersión demográfica e o avellentamento no financiamento dos concellos, cambiar o modelo de financiamento e tamén pois esa necesaria compensación que o Estado ten que facer do que deixou de aportar por dependencia en relación ao que tiña que ter feito tendo en conta a lei. Logo, en canto ao servizo da axuda no fogar, pois estamos de acordo en que é fundamental ampliar os, os fondos da Xunta, o servizo máis demandado pode aínda desenvolverse máis, eh, hai xente que precisa máis horas, esa é unha realidade, igual que moitas veces os concellos se topan con que non poden prestar todas as horas, nin poden atendelas no momento en que se conceden, por o que acaba de dicir de problemas de, de financiamento, pero aquí tamén queríamos facer unha aposta ou proposta por ver como podemos garantir un mínimo de Eh, de igualdade, digamos, na prestación deste servizo en todos os concellos porque hai moita disparidade tanto de, mm, de, de de remuneración das profesionais, de, de organización do servizo, mesmo de como os propios eh, servizos municipais pois inspeccionan eh, ou coordinan o servizo. Neste momento hai unha folga enchantada por unha privatización que se vai a cometer no servizo de axuda no fogar, pero que por detrás, pois por o que temos analizado coas traballadoras, hai unha mala organización do servicio, precarias condicións laborais que incluen a non compensación deses desplazamentos que a veces son tremendos, non? Que hai traballadoras pois que non lles o tempo que lles deixan para desplazar ou que lles tasan para desplazarse dun lugar a outro en determinados concellos é evidente que é insuficiente eh, que dez minutos non podes ir de unha parroquia a outra por determinadas carreteras. Entón, pois, eu creo que é preciso un, un compromiso, un gran acordo que garanta unha mínima eh, calidade nese servizo e unhas condicións laborais dignas, porque hai, sobre todo, son mulleres que traballan no SAF que, pois, que están totalmente explotadas e eh. neste caso, bueno, aproveitamos para mandar ese apoio a, ás traballadoras do SAF de Chantada coas que nos reunimos. Logo, é eh, esencial o tema dos coidadores e coidadoras, porque cada vez eu vivo nun concello onde agora menos, pero case a metade da, da poboación ten máis de 65 anos, case a metade da poboación coida de outras persoas, <laughs> entre a, a infancia, a pouca infancia que hai, e as persoas maiores, iso ao final redunda en trastornos tamén como dixo, de saúde para as propias persoas coidadoras, e nos cremos que se aposta polos respiros familiares pois ten que ser algo que, que a FEGAM lle reclame a xunta porque é esencial senón pois quen ao final se atopan son os concellos con todas estas problemáticas e logo tamén En canto á burocratización, nos, eh, con todos os equipos <laughs> de servizos sociais que temos falado de concellos, nos din que case hai meses que pasan máis tempo facendo tarefas burocráticas que traballo social. Incluso fais botando horas extra, cando, sobre todo antes, coa, coa risga, agora temos que, que volver testar a ver como, como está esa, esa situación, pero que era tremendo, que mesmo Vaya, tiñan que... Sí, pois que mesmo tiñan non horas extras, sino horas fora de horario <laughs> para poder sacar adiante eh, eh, determinadas cuestións. E tamén, pois, queríalle preguntar como afecta a tardanza nas valoracións de discapacidade e dependencia nos propios servizos sociais municipais, que moitas veces son quen lles axudan as persoas usuarias a solicitar esas, esas valoracións e tamén se en canto a lei de contratos a FEGAM vai impulsar algunha proposta de, de modificación mm, desa, desa lei. Gracias, señora Vázquez Verao. Grupo do BNG, señora Prado.